Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sensingkan untuk negara. Masa berusaha jujur dan ikhlas tak usah Nusa Satu bangsa Satu bangsa Satu bangsa Satu bahasa Bangun pemudi Satu Nusa. Satu bangsa. Satu bahasa. Indonesia. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu singkan untuk negara. Masa yang akan panggunganmu terhadap Musa Sudi tetap berusaha Nusa, satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa, satu bangsa, satu bahasa. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu singkat untuk negara masa yang akan datang. satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sensingkan untuk negara. Masa yang akan tak usah banyak satu bangsa. Satu bangsa. Satu bahasa. Bangun pemuda.